Hello, and welcome to an all new HDDR Entertainment episode. This time it's once again gameplay video. The footage you are about to see was taken last Sunday at CQC Central in Rotterdam, the Netherlands. During this game, we had to capture a bomb and defuse it within a certain time period. Fusing was done by cutting one out of the four wires. Two of them would be fake, one would destroy the bomb and one would defuse it. But first we had to find the bomb. Since this video is mostly in Dutch, I suggest you switch on the English subtitles so you can follow the story and I can give you some extra background information. dicht net om er te kunnen. Twee man deur. Terug, terug. pas terug. Pas op, rechtdoor, pas op, rechtdoor. Richard, vuren. Rechtdoor. Nee, je kijk kijken waar je schiet. Wel kijken waar je schiet. ja, single shot, hè. Zo. Ja, single shot. Hij stond verloot. Eind van de gang in de gaten houden. Eind van de gang in de gaten houden. een pistool. Luc, is die kamer kleren wat zitten? Nee, nee, twee, twee packs. Maar ik wil een pistool hebben. Twee packs in binnen? Wil je je AIG hebben? Eh, kan. Of een eh, Joost, Joost, Joost. Nee, de sidearm. Hier is een slagarm. Rustig bewegen. Hop. Hm? Sneller verder, sneller verder. Volgen, volgen, volgen. Contact, contact! Luc, Hans, al oh, de hoek dicht. Blijf laag, hè? Richard. Hop, snij aan, snij aan. Kunnen we niet volgen. dicht. Hop, blijf laag, hè? je in die, uh, tegen, de, tegen de binnenkant gaan zitten? Ja, maar. Kijk, die deur dan hè? Ja, dat weet ik mijn eigen pistol Dat is kut zo. Hou die deuropening, die eerste deuropening eruit, of de tweede, dus naar nou vier. Die ja. Nee, die heb ik ook. Jongens, we moeten iets. Die deur voorbij, die deur voorbij. Zet hem die deur voorbij. Die, deur... Ah, om de hoek, hè, Joost? Ja, weet ik. Die, die deur voorbij, nu. Die deur voorbij. Kom dan eens door, pusher. Luke! Nu, vooruit naar Uitschakelt! Luc, wij sluiten. Wij sluiten bij de shield, nu! Check de keuken, Joost, check de keuken. Ik heb het openen, alles stukje Ja. Ik heb daar een druk geven, je moet zo tegenaan staan. Is dat kistje? Dat gaat Jack. Doe de best. Succes. Richard, er komen vandoor, hè? Ja, voor mij is al Ja, je komt door. We hebben de bom daar. End game! End game! End game! vind nou gewoon op verloren, weet ik niet. And with the successful achievement of this mission, this video comes to an end. I thank you once again for watching and see you next time.